Nie macie drukarki laserowej, a chcecie zrobić płytki PCB? Żaden problem, dzisiaj pokażę Wam jak je zrobić za pomocą zwykłego markera do CD. Zapraszam. Na początku na drukarce atramentowej drukujemy dwa wzory płytek, jeden normalny, a drugi w odbiciu lustrzanym. Następnie zaznaczymy wymiary płytki na laminacie. Żeby nie zniszczyć sobie biurka cięciem i wierceniem, proponuję użyć jakiejś podkładki. W moim wypadku będzie to drewniana skrzynka uciosowa. Mocno przykładamy metalową linijkę do laminatu tak, żeby się nie przesunęła i ostrym narzędziem, np. nożem do tapet, kilkanaście lub kilkadziesiąt razy robimy rysę w zaznaczonym miejscu. Łamiemy laminat na zgięciu. Dla poprawy wyglądu można przeszlifować płytkę na jej krawędziach. Następnie przykładamy wzór płytki do laminatu i markerem zaznaczamy miejsce wiercenia, tak żeby tuż przebił na drugą stronę. Kolejnym krokiem jest przeszlifowanie miedzianej strony. No, z chemią jak i z prądem nie ma żartów, dlatego zakładamy rękawiczki ochronne. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Odtłuszczamy płytkę jakimś mocnym alkoholem. Podobnie jak poprzednio zaznaczymy miejsce wiercenia. Przerysowujemy wzór płytki na laminat w odbiciu lustrzanym. Rozpuszczamy wytrawę według instrukcji na opakowaniu. Płuczamy płytki pod bieżącą wodą. Za pomocą testera ciągłości obwodu sprawdzamy, czy nie ma żadnych niedotrawionych ścieżek. Otwory pod elementy najlepiej robić wiertarką modelarską. let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible!